Bruno Record. ok, da Gadrop Star Descobrimos, yeah, yeah, descobrimos passar lá no Dubai fazer negócios. Dizem ser sócios de empresas caras cá na banda. Mas afinal, meu pai, nada terra do esforço. Sou boi de adoço, afinal veio do cocô. Lica gana, comprar peruca. Lica gana, iPhone 13. Lica gana, carro dos sonhos. Lica gana, lica gana, lica gana. Pagar a fã. Lica gana, passar no spa. Lica gana, me leve a mal, mas lica gana leva meu pai Estão a fazer para estrago em Dubai Esperam com filhos à frente do pai E sendo pouco também com animais yeah. Angola tá dura, pode couro mas é tudo armadura Antes de passar tem informatura treinar como manter a postura Enganam um povo com vídeos, vídeos no story Mas descobrimos, sou mongoloti Calo teu bico, um bom aboki Porras, um bom aboki Sou mesmo bem bonita, afinal a boca sanita Nita, eu vou te dar uma dica Dica, eu me e vos limpa, limpa Perde a dignidade porque Ai de vocês eles sabem, vão queimar malê Queimar malê, sei vão queimar malê yeah. Dizem que estão a passar lá no Dubai Fazer negócios, dizem ser sócios De empresas caras cá na banda Mas afinal, meu pai, nada é do esforço Sou boi de adoço, afinal veio do cucu Lica gana, comprar peruca Lica gana, iPhone 13 Lica gana meus sonhos Lhe cagaram, lhe cagaram, lhe cagaram Pra gravar, lhe cagaram, vazar nos bar Lhe cagaram, não me leve a mão, mas lhe cagaram, lhe cagaram, lhe cagaram Mina Vibes Teus sargueria Bruno Record